gayam tenan kok truk. Aku nganti bingung arek nyawang iki sing ndi sing tak sawang. Oh iya. Arek ses. Semangka. Melon. Eh. Jan-jan niku. tangane tangane. Wis, ready. Tangane tangane. Yes. Awas, awas bokonge, bokonge ditoto nyedit kabeh, nyedit. Yo, nyedit. Pare sih. Sambano.